大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。那今天神要向你说什么呢？第十九讲，神有咒诅吗？ 耶和华咒诅恶人的家庭，赐福于一人的居所。问题是：神有咒诅吗？这样问的时候，你会害怕吗？你会惊讶吗？神既然有咒诅，其次呢？我们可以说各民各族，我们所遇到的任何每一个人。 你问他的人生是不是要幸福快乐？当然，每一个的回答都是要的。没有人说我要苦难多多，咒诅家庭，咒诅个人，没有人想要大家都要圣经所说的赐福嘛。所以，当我们每一个人都想要有福气的时候，我可以说是基督徒也不见得例外。 哪一个基督徒来教会说，我希望有很多的苦难，然后我有许多的失败，然后有许多的磨练？说实在的，是没有的。所以，我们基督徒也不例外，来到教会也都是要有这个幸福、快乐。所以，这是其实正常的人性啦，也不奇怪啦。啊，包括你，包括我，而是教会。 也在这几年里面，其实蛮多年的，到现在还是一样有这样的一个情况，那就是因为每一个信徒来到教会都要幸福快乐嘛，福气满满，所以有一些的教会呢，啊，比较强调，直接强调，就是啊给你福气，给你成功，要积极思想，要要呃正面呃呃能量等等。 一些教会就比较含蓄，哇，看到这样的教会讲成功、讲福气的时候，哇，然后就吸引了好多好多的人过去，所以啊，有一些呃教会心也痒痒，有些时候觉得哎，好像不应该总是讲福气、成功、福气、成功，但是心痒痒，看到别人这样啊，人这么多，哎呀，也有意无意的哦，也就去效法了一点，没有太明显。 所以在这种情况之下啊，教会就变成很多时候你要讲福气，你要讲呃成功，你要呃呃乐观，你要正面，你要积极啊，那就变成有些教会有些信徒说，啊，教会不应该讲那些呃指责人的罪，不应该呃管教人的罪，啊，不应该是批评人的，啊，不应该总是讲审判啊审。 审判的啊，都应该讲那些正面的，正面的都讲上帝的慈爱，讲上帝的这个恩典。所以在这样的一个情况之下呢，就好像是教会对于神来说呢，就好像是一面倒。神都是慈爱的，神都是赐福的，当然这没有错，只不过是一面倒下去。所以教会。 不可以讲指责人的，不可以讲管教人的，不可以讲这个审判的，不可以讲那个罪恶的。所以我们的神呢，就好像是慈爱的神啊，赐福的神。但是我们的神其实是公义的神啊。所以公义的神就在这个经文非常明显的就指了出来，这是我们不可忽略的，但是我们却忽略了。那按这。 神的赐福，还有上帝的咒主，其实，在经文是非常明显的讲得出来。这就包括慈爱的赐福，还有公义的这个咒主。其实呢，它是一个很正常的，那就是按照上帝的一个慈爱、公义的一个原则跟定律里面。 当你是作为一个恶人，你得罪上帝，你就被咒诅；当你作为一个义人，你爱上帝，那你就得到赐福。所以这两个都是神的公义、慈爱的属性，而且也是神的公义、慈爱的一个自然的一个定律的一个后果。所以弟兄姐妹们。 重点就在于是，今天你是二人，还是你是一人？二人被咒诅，一人就得赐福。这是上帝今天对你说的话。我们去祷告，天父上帝啊，我们祈求主你帮助我们，让我们不要忽略主你的公义。 我们想着你的慈爱的赐福，但我们也不忘记你有公义、会管教、会救主我们，所以我们必须在我们的生命里面，我们真的是要谨慎，做一个艺人，而让我们得到蒙福气。所以我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与是我的动力，所以你需要做些什么？ <laughs> 那你就是来啊转发啦，爱心支持啊，点赞啊，关注啦啊这些等等，很重要的就是你要转发了，很重要哦，让更多人得到这个呃福音的好处。 啊，希望你们也有几位，呃，有几位姐妹是在 YouTube 里面写一些字，给我一些的鼓励，也回应上帝自己的感动，哦，啊，这是非常好了。所以希望你们也一样，呃，也能够在当中有所的参与，甚至你们也可以回应其他弟兄姐妹们的分享，作为一个互动，哦，这样的话，呃。 大家都能够在灵性上一起的成长。周一周三我们再见。耶稣爱你，与你同在。上帝祝福你，阿门。